ang kanilang ibobotong presidente at vice president dito sa Burgos, Pangasinan. So abangan natin guys, no? Actually, ang oras na is 4 p.m. na. Alas 4 na tama? So 4 p.m. na. So medyo late na. Galing na kami kanina dito, nag-market na kami ng pagkain namin bago kami pumunta ng Dasol. So abangan nyo guys, no? Tingnan natin kung sino ang kanilang napipiling presidente dito sa Burgos. Pangasinan. So, let's Hey, Sir President. Rika. One. Ha? Wala na, nal nalpasak ni Jay, nalpasak ni Dasulan. Ang galti na presidente. Ongbo, oh, Dawan. Dawan, <laughs> okay lang. <laughs> Bongbong lang, gal. Okay lang, no problem. Gal, kuya nyo no kanya. Uh, Maestro po, hindi lang. Kasi yung cellphone yung sila niya. Ngayon, gal. Gal, survey. Ngayon, boss. Okay, okay lang, gal. No problem, gal. No problem. Gal, sino ang presidente yun? Marcos. Vice President ngayon, gal. Ah, ay, yan, hindi ko pa alam. Ah, Marcos lang, Gal. Si Gal. Thank you, Uncle. Gal, Maestro Paul TV, di cellphone lang. Gal, kita! Pipili ako dyan? Opo. Ay. Lenny ka? Sure? Ping Lakson. How about partner ka? Vice. Parehas na. Ping Soto. Uncle. Manood ka sa YouTube. Maestro Paul TV lang, cellphone. Uncle gabi, mapanood na yan. Diyan, Carl. Uh, ano ba ngayon? Monday, Wednesday. Carl, survey. Who's your president? Ah, doon ako. Marcos, kaya Carl. Marcos, how about your vice? Kahit anong mangyari, eh, sa norte yan eh. Kasi yan, Carl. Ah? Vice. Pinagpipilihan ko. Oh, okay, so Marcos lang sa dalawa. Oh. Anggal, <laughs> may support TV. Tapos na kami sa Dasol sa nung last week. Bumalik lang kami dito para i-cover. Problema, sir, wala kami TV sa paa. Ay, hindi lang, cellphone lang, cellphone lang, ah, cellphone. Wala red. wala, cellphone ko eh. rin. Kasi kukunti na ng tao eh. Gal, nagpas ka yan? Sino presidente yung kan? Ay, presidente. Oo, na gal. Eh, hindi ko pa masasabi eh. Ompay, oh, nasa pa pa. <laughs> Okay lang gal, lang gal. Kaya, sino presidente mo? Si BBM. How about your vice? Si... Mamaya mo naman. Mamaya mo! <laughs> Vivian, tenawan ya, tenawan, tenawan, Bibi, BBM, kengal. BBM dito lahat. 1, 2. Kengal. BBM. Solid north na yan. Ruan, kengal. Siyempre, BBM din. Last 3. Oy, survey, survey. 1, 2, 3. Hanggang last, Vice President. Wala. Eh, siyempre, butang ina, Sara. <laughs> Sara. Ako, may friend. Ano gawin niya Sara ako? Wala na, ako ba yung maganda? wala, oh. wala ba? Banta, hangin pa, hangin pa. Hangin pa. Jungle lang, Sara. Matapang jungle, Sara talaga eh. Ano? Wala ka. thank you pa sa support. Uncle, Maestro Ball TV lang, cellphone. Eh, mayroon ako niyan. Ay, wala, Uncle. Kabilya support BBM. Ah. Mayroon kaming t-shirt niyan sa mga ah. bilya. Naki, naki, nakikarapan kayo, Angkal? Hindi daw. Ano, may kaming mga bilya, may boss yung kami. oh, okay. Angkal, tagi pa. Angkal, kayo nga. Hindi, tapos na. Ay, tapos na, Angkal. Tagi, Angkal. Diyan tayo. Kaya, tapos na kayo. Ah. Parang hindi pa eh. Ano <laughs> ba tulad niya, Angkal? Kumpli na. Opo, bye. BBM. Sara. Kal, tagi pa. May sa Paul TV lang. Resulta. Kal! President. Ay, tapos na, Kal. Oh, tagi, Angkal. Kailan mo kayo magpa? Ha? Kailan tayo. Ate, survey. Sino presidente niya? Survey lang. Vice President. BBM, Naswat, Soto. Thank you po, Metro Boss Ibis. Tawid tayo, tawid tayo. Ha? Guys, survey. Okay. Kaya nga. Dak. Okay. Anti. Ay, anti. Sino ba sa denti oh? oh? Vice, Vice President. Sara. Sara. BBM. Sara. Carl, thank you. <laughs> ah, wala. Late kami nagrugi actually. Medyo nung nasapsapak siguro baka ado. Oh man, eh, nag-close din ta eh, di palengke gabi niya. Ah. Mm. Medyo na late kami, ah, alas 4. Anggal, buyan niyo yung cellphone niyo, Maestro Ball TV. Resulta. Ah, okay. Thank you, ang Yeah. Pasyan, pasyan. Sorry. Wala. Wala akong uh, panibay. Ayaw ko. Okay lang. Ayaw, ano. ayaw. Pasyan, pasyan. Wala din, President. Ayaw niyo magsalita. Kaya tayo, President din natin. Yun, Vice President. Wala, kapatid nila. Ay, Sara. Oh, Sara. Kayo si Sara. Ate sa cellphone, Maestro Paul TV. Sa cellphone niyo makikita resulta. Sige po. BBM Sara, matibay dito sa ako ng Burgos. Ate, maraming salamat po. Guys, mukhang wala na tayo masasorbe. wala na, ang dami ng ano. At saka super late na kami nag-strike. Dal, sino presidente nyo? President. Meron? Bongbong. Bongbong din, dalawa. 1, 2, salamat. Dal, Mr. President. Kal? Sino presidente ang kal? Ha? Bongbong, Sarah. Sarah. Bong bong. Sarah. Bongbong. Sara. Bong bong. Bong bong Uncle. Oh, dalawa. Sige, thank you Uncle. Nakuha. Ah. One, two. Vice President. Vice. Sarah. Oh, Sarah daw. Narinig <laughs> siya. Tagi angkal, tagi angkal, panoodin niya sa cellphone niya, Maestro Ball TV. Yung resulta, tagi angkal ah. ah. Sumunta kayo. Ang hindi pa, bata pa eh. Angkal, bata pa Mike. BBM. Sara. Kal, panoorin nyo lang, Master Paul TV sa cellphone. pa 44 na namin to. Kal, ito pa sila. Yan. Bumbong. Sige Kal. Bumbong. One, two. Last question, Vice President. Sarah. Sarah. Sarah. One, two. Wala na. Wala, wala bang kuan? Wala bang mga kanyan? Wala bang. So, kami, hindi kami nagpapropot. Ito lang, channel ko pero nagpropot. Kahit tangi pa. Ay. Ay. Okay guys, wala na talagang tao no. Kasi pagpupunta tayo doon talagang wala na. So tatapusin na natin dito. At least kahit pa paano may nakuha naman tayo. So push lang tayo. Pakita ka meron mo ito. Lula! Oh. Sino presidente niyo? Ah. Survey. Ah, wala? Juan. Lolo, who's your president? Marcos. Marcos yang <laughs> about vice ka vice. Ay, ako yan. Oh, Marcos lang. Marcos, Marcos. Marcos. Uncle, thank you ah. Thank you po. Marcos, ah, Marcos. Marcos, Marcos. <laughs> Ibotos mo araw kita. Marcos. Marcos, Marcos, Vice President. Sara. BBM. Sara. Anggal, thank you, Pak. Thank you, resulta, maestro. Thank you, Pak. Gal, last, ikaw nang tatapos. Pues. Sino? Ka, Sino, sino presidente mo? Ito, ano Marcos. Marcos. Marcos, Vice President. Soto. BBM Soto. Ngayon, senador. Ngayon, senador. Vice President Angal. Vice. Kayo nga, Angkal. Sino ang presidente niya? Sino gusto niyong presidente? Bongbong. Bongbong. Vice nga, Angkal. Wala yan. Ting na yan. Wala. Owan. Munod ka na. Wala. Tinangkal? Bongbong lang na. Bongbong lang. Plus one. Okay. Thank you, Angkal. Sige po. Maraming salamat. Marcos kay Lola? Marcos Amon. Ay, Marcos kay man? Okay. Vice President ngayon Lola? Ha? Vice. Ay, hindi ako. yak. Mali yan ba yung mga vice? Oh, President. Oh, Marcos lang. Oh, Marcos yan. Oh, sige. Lola, thank you. Ah. Thank you. Ah. Lola, thank you. Ah. Thank you pa. Tatapusin na natin kakabsat no kasi talagang super late na tayo pumunta dito pero at least kahit paano marami-rami naman yun nga lang hindi ganun kasing dami ng mga ibang pinuntahan natin anyway so punta tayo dito Ping Lakson meron siyang dalawa Isko may dalawa si Isko Lenny may dalawa Pacman may dalawa lahat sila dalawa tagdadalawa silang lahat BBM dito sa Burgos Pangasinan Burgos Pangasinan 5, 10, 15, 20, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. 90 po. Si BBI ulit na 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 talaga. So lahat sila, nagdadalawa lang, pero BBM, 90. Akalain nyo yan, pare-pare sila ng score. Pero si BBM, 90. Next, punta naman tayo sa Vice President dito sa Burgos, Pangasinan. Burgos, Pangasinan. Okay. Soto, 5, 10, 12. Ayun. 12 lang po si, uh, si Tito Soto. Sara, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51. Yan po, 51. Dito at Jensen, ako may score siyang isa. Ayun oh, isa. Francis, tatlo. Uh, Doc Willie, apat. Ayan. So, again, 12, 51, 1, 3, 4 sa Vice President. Pagdating naman dito sa President, 222290 si BBM. So ayun guys no. Um nakita nyo naman sa ating video kanina na marami ang ayaw sumagot, ayaw nila magsalita. Meron yung sunod-sunod, ayaw nila magsalita. Ewan ko kung bakit. Pero eh, eh ano nire-respeto naman natin no. So yun nga, wala tayong magagawa. Siguro kung di ako nagkakamali, nasa 20 plus yung mga nagkuan, ayaw sumagot. So okay lang, wala namang problema. So, pasensya na, super late tayo. Kaya kukunti lang yung tao na survey natin dito. Pero feeling ko pag medyo mag-aga mas marami. Kasi ganun din sa ibang place na pinupunta namin. Basta pag ganitong oras na, mga 4, 5, kukunti na lang tao. Tsaka nagsasara yung mga stores. So maraming salamat pa rin sa inyong suporta mga kakabsat. Kahit kukunti yung na-survey natin, sana na-enjoy nyo. At sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, baka naman, don't forget the bell notification para updated kayo sa mga uploads ni Maestro. So ito na po yung ating ika-44 uh, Kali Survey. Abangan po yung ating ika-45. So, pag-iisipan pa namin kung saan. Baka pag diniretso namin to, Mabini at saka Alaminos. So, depende na lang. Malalaman, malalaman nyo. So, maraming salamat. Don't forget to like and share. More blessings mga kapsat. Kita-kits po tayo. Maraming salamat sa suporta nyo kay Maestro Paul TV. Magandang umaga, magandang gabi at magandang hapon sa lahat. Sang lubalog ka man ng mundo. Maraming salamat, Maestro. Thank you very much. But that's alright. Hush.